Welcome to my channel! Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay paki-subscribe naman po ang aking channel at paki-like and share na rin po para po sa mga bagong upload na para maging lagi kayong updated sa aking mga i-upload. Thank you! Hey guys! Itutur ko kayo ngayon sa aming backyard. Ipapakita ko sa inyo guys yung mga flowers na nandirito. Ayan! Ang gaganda nila mga besh So, ayan siya mga besh. Ito gusto gusto ko talaga tong flowers na to eh. Kasi kapag sumibol siya, habang maliit pa siya guys, ano muna siya, white. White siya, tapos nagiging violet. Ayan o. Oh. Ang cute niya. So, gustong gusto ko talaga siya. At saka ang bango niya. Ayan siya mga besh. Ang bango. So, ayan. Ang gaganda ng mga flowers dito. Then may bougainvillea. Ito yung yellow yata to eh. Ayan, ang cute niya guys. Ayan siya oh. So nice. Ang ganda ng backyard niya. Kahit maliit lang siya pero maganda siya tingnan. O, ah, diba? Ang bongga. Ayan pa siya mga guys. So, ito yung tinatawag na Mayana. Alam ko Mayana ito. So, ito mga flowers na to, hindi ko alam kung anong pangalan. <laughs> so, ayan, pwede tayo mag-sit dyan. Nandiyan siya sa ibabaw. O, ba diba? Ang ganda. Ito, hindi ko alam kung anong klaseng bulaklak to. Tapos, may solar. Ayan, solar light yan, guys. Ang cute niya. Ang cute ng backyard. O, oh, ah, diba? Ang ganda niya, guys. Ayan, pwedeng umupo dyan. Ayan. Maliit lang siya. So, thank you for watching. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, abay mag-subscribe ka na. And, paki-like and share na rin po. Maraming maraming salamat. God bless. Bye!